Depuis 5 ans, avec mes potes Tom et Martin, nous partageons tous une même chose. Entre deux parties de vidéo, on se retrouve dans les bois, à côté de chez nous, pour construire des cabanes. Après plusieurs années, nous sommes arrivés à nous mettre tous d'accord pour retrouver un endroit, perdu au milieu des bois, dans lequel passer une nuit, sans aucun confort, à part une tente. Alors aujourd'hui, dans cette aventure, Martin, Mathis et moi, allons passer une nuit seuls dans la forêt. Tom et Julien seront présents avec nous jusqu'à la tombée de la nuit coup, on arrive à l'endroit où on va camper. Du coup, on va monter la petite tente. C'est une espèce de plaine au milieu de la forêt. Il y a la forêt qui est tout autour. Et euh, du coup, voilà. We are talking to each other, man. It feels like we are talking to the wind. Because you were just a adrenaline. And I won't understand a single thing. I want to give you a compliment. But you would just see it as an offense There's no sense, there's no sense, there's no sense Being the self-seeking person that I am I don't know if I'll ever get you, man Being a self-seeking person like you are Will never be able to grasp When I'm saying yes, you're saying Là, on est parti faire une expédition dans les bois euh, pendant la nuit Donc on se balade, sur le derrière là Du coup, il est actuellement... Il est 21h46 du coup. Et il commence à faire un peu nuit. Là derrière, il y a un grillage. Et derrière ce grillage, c'est une base militaire. Du coup, on va peut-être pas y aller, on va pas s'aventurer. Il y a Twix qui nous a quitté Il est rentré chez lui. Et euh, eux deux là, lui et lui, ils dorment. Et lui, il va rentrer plus tard dans la nuit. Du coup, on a trouvé une euh, palombière en plein milieu de la forêt. Un mirador, euh, si je peux. Un mirador, excusez-moi. quand Qui fait partie de Marandia. Accès ah, interdit d'en Est-ce qu'on y monte ou on monte pas Bah oui, c'est marqué, on a le droit. <laughs> Donc on est là, on est avec Flame qui part en haut de, de la tour, Enfin du mirador. On a escaladé là. En fait, là, je sais si vous verrez, là, ici, c'est bloqué, on peut pas monter. Du coup, on a escaladé par. Enfin, moi j'ai escaladé par là et lui, il a fait, je sais pas comment il a fait. On l'appelle l'homme cagoulé. Tu montes ou tu restes en bas Non, Ok, ok. T'inquiète. Bon, je suis arrivé en haut. Il y a un tabouret, un truc pour garder les oiseaux. Voilà. Après, je pense que je vais redescendre. Regardez là, il y a une luciole. C'est très très joli. Magnifique. Oui. La dérange pas trop dans son habitat naturel. Ta gueule, c'est ce que de dire. Ah ouais Bon, du coup, là, on est tous installés euh, au niveau de la tente. On est rentré après une petite excursion avant des bruits, il y a des chauves-souris qui passent dessus un vlog à la Blair Witch et on voit quasiment pas ta gueule. Ah, c'est super, mec. Et du coup, là, il y a des chauves-souris qui volent. Ok, donc là, on est dans les bois. Il est actuellement 23h, un peu plus, euh, il me semble, 23h passées. On ramène Julien à un point où il pourra se repérer et récupérer son vélo. Parce que lui, il rentre et nous, on reste dormir du coup. Bon, là, on arrive à côté euh, d'un pont où on va abandonner euh, le coéquipier Roulian. Et là, du coup là-bas il y a la zone militaire et on voit, on les lumières. Du coup là on continue à marcher. Le pont que bah, du coup j'ai filmé tout à l'heure. du coup, euh, là on est retourné au campement. Il y a eu un problème, on s'est un peu perdu dans les bois euh, à cause de la nuit, après avoir ramené euh, Julien. Et en fait, on est tombé sur des. Enfin, on est tombé. Et on a entendu des bruits de sangliers. Enfin, Martin a entendu des bruits de sangliers, et puis nous on les a entendus. Ensuite, un craquement. Et là, il s'est jeté sur un arbre et nous, on a fait pareil, on a commencé à grimper. Du coup, du et moi, on est allé sur le même arbre et ça a beaucoup craqué. Ouais. Voilà. en vrai, c'était chaud, mec. Hein. Du coup là on est installé avec euh, El Gran Martinox dans la tente. on met une alarme à 3h40 du coup. Il euh, y a euh, Mathis qui est encore dehors. Il, avait envie de rester dehors. Et puis voilà, on va, dormir un petit peu et puis on attend euh, du coup demain matin, ou 3h. Voilà. Actuellement il est 4h10 du matin. du coup on a passé une nuit assez agitée en en somme, on a entendu plein de bruit pendant la nuit. Eux, ils ont entendu des cris. Euh, on a entendu là, parce qu'il y a un fleuve qui passe à côté là. Non, c'est pas un fleuve, c'est une rivière, c'est. <laughs> on a entendu euh, euh, genre des animaux qui se baignaient, on pense. Et puis voilà. Du coup, là, on pense qu'on va peut-être se balader un petit peu. Je pense que si on fait l'état des lieux, on peut trouver des cadavres de Des cadavres de spaghetti. Du coup, il est actuellement 6 h Donc il fait jour. Et euh, du coup, on vient de se lever. On va commencer à ranger euh, le campement. Commencer à ranger le campement. Et en fait, euh, du coup, on a entendu sur une bonne partie de la soirée des sangliers. on, clairement sûr qu'on des sangliers. Et puis là, il y a, je sais pas si vous verrez bien, un chemin qui a été passé par des animaux pendant la nuit, où c'est retourné dans l'autre sens que par lequel on est passé. Du coup, 7h du matin, on est en train de tout ranger. Et puis, euh, voilà. Et euh, du coup, cette nuit, il y a les sangliers qui sont passés par là. On peut voir les traces, je pense, à la caméra. Et euh, du coup, il y en a eu là-bas aussi, là. Quand je zoome, c'est vers là-bas. Voilà. Il y en a qui sont passés ici. So ah oui, on avait foutu la nourriture là-bas aussi, histoire que les sangliers ne mangent pas le cul. Ça y est, on est de retour à la civilisation. Ressenti, euh, Mathis enfin, Ressenti Très beau ressenti finalement. Et c'est la fin du vlog.